I said that I'm happy with my friends. I have no time to love. And your heart will remain black even if you wash it with dove. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਔਰ ਸੌਰੀ ਮੇਲੇ ਬਾਬੂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਥਾਇਆ ਚੋਚਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ